Ich würde sagen, da, wo man geboren wird, ist sein Heimatland. Da ist man zu Hause. Und wenn die hier geboren werden, dann sind es nach meiner Meinung Deutsche. Man kann hier einen deutschen Ausweis haben, man kann hier geboren sein und so weiter. Aber trotzdem, wir können jetzt tausend Leute in Berlin fragen, ähm, welche Nationalität sie mich einschätzen. Sie würden alle sagen, also vielleicht wird da einer Deutscher sein. I think it's a decision. Um, and I hope those people make a decision whether they are German or uh, they are Vietnamese, for example. Because if they don't make this decision, they will have a, a hard time. Here in Germany, I am the Turkish boy, and in uh, Turkey, I am the German boy. But I think the Germans are making it easy for you if you if you really say, I'm deciding to be German, to live German, then the Germans uh, are accepting this. Richtig deutsch wie Deutsche sind, können sie nicht werden. Das ist ausgeschlossen. Die haben ja einen ganz anderen Inneres auch. Die, das ist nicht so. Die können sich anpassen, ja, indem sie die Sprache lernen, sich ihr ordentlich benehmen, arbeiten gehen und andere Leute nicht belästigen. Dann kann man sie aufnehmen, nicht? Das ist klar. Aber so richtig Deutsch wie wir, die hier geboren sind, können sie nicht werden. Natürlich ist jetzt Deutschland äh, mein äh, Heimatland. Ja, ich kann die Sprache am besten. Und, äh, aber ob ich es als Heimat bezeichnen würde, eher nicht. Ne? dafür fühle ich mich gesellschaftlich zu sehr ausgesetzt. Wo man geboren wird, hat man diese Staatsbürgerschaft. So also ganz klar ist mir das nicht, warum die manche mehrere Staatsbürgerschaften haben müssen, verstehe ich eigentlich auch nicht. I feel uh, German, even though I didn't grow, grew up here. Um, but I'm also, I also feel Spanish because I grew up there. It's, it's, it's like both, both a little. You are, you have a Spanish part and a German part. Ja, was heißt Deutsch? Also ich habe einen Krieg mitgemacht. Und wenn ich an die Zeit zurückdenke, <laughs> muss ich ehrlich sagen, fühle ich mich nicht als Deutscher. Denn die Deutschen, die haben sich saumäßig benommen in der Welt. Uh, to be a German is uh, good because uh, everyone uh, uh of the world um, know you and uh, they accept you how uh, you are. Die Welt hat sich verändert. Ich neige dazu, mich als Europäer zu fühlen, weil ich mich in allen europäischen Ländern zu Hause fühle.